Playa El Doradillo, cerca de Puerto Madrid. justito con la boca abierta como el lobo amarillo. Una parada en Playa Garipe. pour se faire la faute. estamos llegando al Calafate 40 kilómetros tendríamos que estar en el Chaltén. Chihuahua, ¿Quién dice guachihuao? A ver si se deja ver el cerro. No se deja. Según lo que estoy filmando, yo veo dos puntitos de piedra, que no es piedra, es montaña, entre las nubes, que eso es el Roy la torre. ¿Estás estresada? Un montón. Me falta la cervecita que se está enfriando ahí, no la botellita de agua. O sea que esto trae todo tierra, por eso no Si, Sí, turbio en realidad, no es sucio. Ahí está Jack mirando el glaciar. Muy estresante. parece que eso que se ve allá es por donde vamos a subir. Eso que se ve ahí. se quedó a descansar. Esta es la laguna de las tres. Que, como se nombra indica, allá arriba se las tres cerras. Vamos a ir caminando. después de este paso tiene que aparecer la laguna sucia. casi nos caemos. Esto, aunque nos parezca, es una laguna. Si lo ubican can el fits right hay unas nubes que no lo dejan ver estamos más cerca del Fitzroy estamos llegando a la laguna sucia pasando por al lado de el color de la parte de atrás. Negra. La, toda la tierra que va levantando. Toda la tierra que va absorbiendo. Esto es el 10% de lo que es abajo. Ah, sí, el 90% está abajo. detalhe fotógrafa ¿Este o el Vietma? Son distintos. <laughs> Este está cerquita. segue o que eu estou fazendo e tal. É, video, ¿no? El mío. Queda un ratito más. Tiene frío. Caíte todo. ¿Estás pues, filmando? No importa. Pero no me la da. Ni, ni Ya lo saqué. Ahora le toca a este, vamos. A ver el solcito tras tuyo. Los pelos no me lo dejan ver. Ah, tampoco se ve. <laughs> llegando a Radatili, cerca, saliendo de Caleta Olivia.